L'esploratore disse che non sono le persone a essere straordinarie. Ma le loro opere. Finalmente potevo lasciare il segno. Partire all'avventura. Ma fu l'avventura a trovare me. nei momenti più cupi. Aiuto! Quando la bici scorre davanti agli occhi. Troviamo qualcosa che ci spinge. Uno stimolo a proseguire. quando tutto sembrava perduto. Trovai una verità. Emerse la vera Lara Croft.